Bonsoir les invités, bonsoir les enfants, comment vous allez Bonsoir papa. ça va très bien. Et chez vous Quel est votre but pour votre descente dans mon temple ce matin Papa, ah, moi je suis là parce que j'ai vu votre vidéo sur YouTube. Mais je suis ici pour voir si c'est vraiment, c'est réellement ce que j'ai vu. Pour voir si il existe encore ce genre de choses. toi tu vas voir comment on appelle la réalité sur, avec tes propres yeux. Il faut ne pas t'inquiéter. Et ton second s'appelle comment et il est venu de quel pays Ah oui, le Parpa. Moi, je, je suis du Cameroun et je suis actuellement au Gabon. D'accord On m'appelle Oubali Moussa Kribali. tu es venu toi aussi, pourquoi Bon, moi je suis venu spécialement pour le calebasse magique. Mmh. D'accord, je suis venu pour le calebasse magique. Voilà. Et c'est pour ça que je suis ah, venu avec l'argent que vous m'avez dit. Et vous avez dit que après, mon frère, vous allez faire pour moi aussi. D'accord ah, vois déjà qu'il y a déjà une production du calebasse magique qui est devant moi là. Je ne sais pas si c'est pour moi en même temps, papa. <laughs> Effectivement, ça, c'est pas encore pour toi. Ah, d'accord. D'accord, C'est pour quelqu'un que j'attends déjà et il n'est pas encore là. D'accord, papa. Hum, il n'est pas encore là. D'accord, Inch'Allah, bon. Et lui aussi, vous allez le croiser peut-être pour, pour soit il serait sur la voie comme ça. D'accord. Et sans plus tarder, on va Appelez aussi les génies un peu. Hmm. Je vous les génies quand on se lève le matin. Hmm. Et n'oubliez pas que vous êtes vraiment chez moi. Le puissant maître Dedaito, vous êtes chez moi. Hmm. Et tout est possible avec moi. Il n'y a pas de coupure de caméra, il n'y a rien. Tout est possible. Et voilà le porte-monnaie que j'utilise. C'est ça. Il faut bien, il faut bien voir. C'est ça. C'est blanche comme ça que j'utilise. Il faut bien voir. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire les démonstrations rapidement hein, pour qu'on puisse parler des choses essentielles. C'est un peu ça. Il faut donner un peu de coudre et deviennent génial avec ça. Et aussi, il faut prendre ce billet-là, toi, il faut prendre ça, il faut bien toucher ça, mhm. mets ça dedans. ça c'est de la poudre magique. Ok, c'est de la poudre magique. C'est de la poudre magique. Sur un billet de 10 000 francs. Il faut constater ça avec moi. faut bien constater ça avec moi. On va brûler le billet là pour prendre la sang que le billet, le cendre, le cendre que le billet va faire sortir, donc verser un peu sur le génie et verser un peu dans le porte-monnaie. Observez ça bien avec moi. Hmm. D'accord, papa. Que ça ne vous étonne pas. Non, papa. Nous sommes dans le monde du réel. Faut voir. Pour ça, je vous montre tout en même temps. Hmm. Et tout ce que vous avez vu ici, il faut aller raconter ça vos amis aussi là-bas. vous inquiétez même pas, papa. Mm-hmm. Mon garçon, il faut pousser un peu, c'est un peu de magie qui est versé sur ce billet-là. Ça papa. peut -hmm. papa. ne Faut pas vous inquiéter, c'est un poudre spécialement pour Réveillez les génies et appelez le monde de l'argent. Nous sommes en connexion déjà avec le monde de l'argent. <coughs> C'est comme ça. Ça donne même. on est, on dedans tout le temps. C'est pour ça ça ne nous fait rien. Ah, bah, bah, c'est fort. Chercher de l'argent, c'est pas facile. Vraiment. Il faut constater. Le billet va finir et donner, ça va nous donner un un centre de monnaie. et on va utiliser ça.

Maintenant, tu as déjà mis le biais dedans. Il faut bien observer ça. Uh-huh. Maintenant, c'est le son que ça a donné. Uh-huh. J'espère que vous voyez ce que je fais. Uh-huh. C'est ça faut bien voir. C'est un peu ça. Maintenant, vous allez. Je vais fermer ça. Oui, papa. Je vais papa, je voir encore dedans. -hmm. C'est ça. D'accord. Mhm. C'est ça. C'est un peu ça. on va, on un peu les pour voir si, si les télés sont encore vivants. ils sont vivants ou si c'est la réalité, vous même vous allez constater. c'est prêt pour vous, c'est prêt pour moi. Ah, faut pas nous après? Ah. Parce que c'est vous qui avez parlé de la réalité. On peut aller. Moi, je ne sais pas si les génies nous ont accordé la richesse ou pas. C'est à vous-même de constater. vous-même de constater s'ils ont donné cette richesse-là ou pas. Mhm. Si vous êtes prêts, je suis prêt, les génies sont ôtés. Ce sont des esprits. Moi, je ne pars pas. Je suis même impatient. Je suis impatient. Toi, tu auras. Tu vas emporter aussi ton calebasse. D'accord, papa. Ça me fera beaucoup plaisir. Ah. ah. ah. je vous appelle. si vous êtes prêts, je suis prêt. Papa, on est prêt. Il n'y a, pas la peur ici. D'accord. Mmh. Ah. Qu'est-ce que vous voyez comme ça C'est l'argent. Qu'est-ce que vous voyez Tout à l'heure maintenant, papa. Mes génies ne mentent pas, ils sont là. Mes génies ne mentent pas. Il faut, faut tenir pour voir. Si c'est un billet de banque, si un vrai billet de banque. C'est vrai. C'est pas ça. Je vais te donner aussi ton l'agent de transport. Ah, du coup, ça me fait beaucoup plaisir. On peut, faire, la fête même déjà avec ça. Ah, je vais appeler mes amis aussi. Ils vont mhm. venir vous visiter. Ils vont venir visiter ah. Dada et Si, c'est réel ou pas. Ah. Tu vois, tout ça là. Il faut garder ça. Ah, pourquoi C'est un peu ça. Et je suis dans tous les hmm. domaines. Je suis dans tous les domaines où vous allez m'appeler. Je, suis suis vous répondre présent. Même je peux faire des démonstrations partout. Même si c'est en ville au marché, je peux faire la démonstration. Parce que je voyez. bien. Ah, c'est ça. Et n'oubliez pas de dire toujours à vos amis que les vrais marabouts réclament toujours la présence. Vous pouvez faire la commande. Vous pouvez faire la commande. Vous pouvez rester à distance et, commander. C'est ça, je dis. Et vous pouvez venir aussi chez moi comme vous, vous avez fait. comme ça. Tout est possible chez moi. Et la commande se passe souvent par la DHL et les autres transports. C'est un peu ça pour toutes vos questions, je suis présent pour vous. Je suis là pour toutes les questions. Si vous avez une inquiétude chez vous, si votre femme a un problème, si vous avez des problèmes avec euh, votre patron, si, si vous avez n'importe quel problème, venez me voir seulement. Si vous avez des problèmes avec la justice, tu règles tous ces problèmes. Okay. D'accord. Vous n'avez pas de conseil, conseil de justice avec de problèmes. Tous vos conseils et avec la justice vont être caillés en même temps. D'accord, papa. Mm C'est comme ça. Et merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Merci, papa. C'est à toi, on va beaucoup remercier, papa. Et souvent, venez me rendre visite. S'il y a quelque chose à moi, venez me donner ça. Il n'y a pas de, cadeau. Il n'y a pas de ce que vous allez me donner, c'est ça. Ah, je vous promène même une voiture par mois. Et dès que tu vas commencer le reste c'est toi, il faut m'avoir tout ce qui m'appartient. il n'y a mm. pas de problème mm. par Merci beaucoup à vous et vous allez surtout bien rentrer chez vous. Merci, mm, papa.